Je m'appelle Daniela Delio, je fais la vigneronne. Je suis Michel Charbonnier, c'est la quatrième année que je gère l'alpage. Je suis Arnela Pepelar, je suis née et j'ai grandi en Bosnie-Herzégovine. Je suis hum, Luciano Seghesio, je m'occupe surtout de mise en place d'expositions. Je suis Andrea Di je suis éducateur et je suis rappeur aussi. Je m'appelle Bruno Bassan, je suis le vétérinaire du Parc national du Grand Paradis. L'air de l'automne, la siffla sur la montagne. nos arpiens sonne la feu de la campagne. Bien son sur de l'Alba. Je suis Michel Charbonnier. Maintenant, on est en train de monter à, l'Alpage, situé au-dessus des, mines euh, de Saint-Marcel. J'allais les Romains découvert euh, la mine. Je gère cet alpage depuis... Euh, cette année, c'est la quatrième année que je gère l'alpage. J'ai un ouvrier, il vient du Maroc, il s'appelle Ahmed. Salam! Com'è? Bene? Ahmed! Le Berger di Marocco. Già venuto qua da 2007. E quando arrivato qua ma sono iniziato giù da, da Sardegna. Ma stato lì quasi tre mesi, quattro mesi. Poi venuto qua, ma all'inizio ho iniziato da, da Michelle Le manze calate un pochettino, ma è normale le manze les, étrangers, ah. eh, qui ce soit des Marocains, des Romains, des Albanais ou, je ne sais pas qui, l'agriculture la, euh, aurait de sérieuses difficultés. Pas seulement l'agriculture euh, euh, valdotaine, mais toute l'agriculture italienne et même allemande, ou européenne, je peux dire. En plus, euh, ma femme est étrangère, elle est bosniaque, et nous, on s'est rencontrés à Daost, on est tombé amoureux et, et, de suite, on a fondé une famille ensemble et, nous voilà ici. On vient de deux cultures différentes. Elle est d'origine musulmane, moi, je suis d'origine chrétienne. Et, on réussit quand même à vivre bien. Le peuple valdotin c'est un peuple qui euh, qu'il est né grâce aux migrations. Si on visite le site archéologique de Saint-Martin-de-Corléans, ils ont découvert que c'est les premiers habitants de la vallée d'Ost, au moins les premiers dont on a les traces, ils proviennent de, la Turquie. Donc la migration fait partie de la culture, de la nature de l'homme. Je suis Arnela Pepelar, je suis née et j'ai grandi en Bosnie-Herzégovine, qui à ce moment-là faisait partie de la Fédération yougoslave. Du soir au lendemain, de façon tout à fait euh, imprévisible, euh, nous avons quitté euh, notre maison et notre vie à cause de la guerre. Maintenant, je travaille dans une coopérative sociale Euh, je m'occupe de projets euh, destinés aux citoyens étrangers. Tutti hanno diritto a una casa, è una cosa importantissima nella vita di tutte le persone. Per trovare un posto dove stare ci sono diverse possibilità. Raccontaci un po' la tua esperienza. Eh, io quando, ah, comunque quando finivo con la SPA che ci ha aiutato a trovare un appartamento perché eravamo, eravamo in quattro diciamo anche aiutato una, a trovare un appartamento, fino adesso siamo lì, appartamento qua vicino, quindi condividiamo le spese, se hanno una bolletta lo condividiamo, quindi è meglio se, se, anche prendi una casa con qualcuno per non prendere carichi pesanti. Certo, per condividere le spese è importante, sì. È molto importante vivere con i ragazzi, être euh, obligé à partir, être obligé de partir euh, et non pas le faire euh, par son choix change beaucoup les choses, je pense. on garde la trace d'une blessure et ensuite on passe la vie à chercher de réunir de quelque façon les morceaux et construire euh, des ponts ou des liens entre deux vies, deux vies euh, très différentes. J'aime beaucoup euh, la vallée d'Aoste. je, suis, je suis arrivée ici par hasard, mais j'étais vraiment séduite par les montagnes, par cette nature. Aujourd'hui, j'ai choisi de vivre ici vraiment consciemment. ma papino cosa ha mangiato oggi a Nienza pranzo? Il 2 ottobre descendrons les vaches qu'on a vues ce matin et ils resteront pendant tout l'hiver jusqu'au printemps ici. Ici c'est la, la ferme. Papi! Appelle, appelle. Mettiti anche di qua dove vuoi. Ah, qua. Così c'è finestra. Vieni vicino a me. Così guardi e vedi. Jonas, sei certo se vai dove Jonas? Non è certo? Sì. Jonas, znaš li kamo idemo sutra ujutro? Pita mama za dočkom. Jonas razmišlja. U zološki vrt? Mama odmahnuje glavom. No. Lila des alpha partent de la montagne, bien devant l'autre non s'inquiète entre oui, non tornem, sentem parmi de l'agne, partem pe le plan les fenilosa. Capri? ¿Qué lo sabe? Te.